Hi, uh, ah, welcome back to my channel. Uh, so, ang uh, topic natin na uh, ngayon ay actually kanina eh, nag-iisip ako ng topic na i-share natin ngayon. So, naisip ko, since uh, isa ako sa, although uh, meron akong 2,113 subscribers as of this moment. So, malaki-laki na rin kahit pa paano. Pero, syempre, compared to others na umabot na ng uh, ah, mayroon na silang silver plaque uh, umabot na 100,000 subscribers so isa sa mga iniim natin and uh, of course uh, mapapabilang ako sa mga small youtubers na uh, nangarap naman yung uh, magkaroon ng maraming subscribers din na uh, 100,000 or more uh, which is uh, meron akong tinatag na isang tag na yung tinatawag na support Filipino vloggers. So, ang goal setting nitong ano nito to eh, is to promote them also. I-share ko yung mga ilang kanilang mga vlogs para uh, ah, makit makilala na rin sila. So, but before that, uh, baka hindi na pa nakasubscribe dito uh, sa channel na to, uh, feel free to uh, click the uh, subscribe button below and hit the notification bell para maging updated ka sa mga post ko okay so um, that's it okay guys so ito yung isang sinasabi ko so after ko post ng isang video okay so katulad nito nag-share lang ako ng mga uh, funniest uh, cutest baby videos in youtube uh, so no copyright naman ito so kung mapapansin nyo uh, meron akong uh, ano rito uh, support Filipino vloggers na tag so yan yan natin so pagka uh, click natin doon so exit natin muna to para ma-promote natin sila so ang goal sabi na tayo na sinabi ko kanina ang goal setting nitong ano na to ay is to promote them So, sino sa, sa akin itong account na to, majority makikita itong sa akin. So, ito ang ano, uh, ano mystery ng kaalaman huwag ano uh, ah, dati na ito po so pati yung uh, ah, aking uh, devotion and ito yan so pati yung iba kong mga uh, vlogs so marami so unahin natin itong pinakauna yung Powell TV so click natin to ayan click natin sa kanya so may ad siya so dahil kaya na sinusuportan din natin siya uh, tapos natin yung kanyang ano, ads so okay so I'm going back uh, kaya actually eh, pinose ko yung ano nga pala uh, ah, tinimper ko muna yung yung ads uh, for uh, syempre part na rin ng hindi dapat ano okay so this one so nakita natin di pa tayo subscriber niya so i-click lang natin to to subscribe okay then uh, hanap pa tayo ng iba balik tayo sa support Filipino vloggers so sino pa ba Hollywood TV so siya rin to so ito so si Mara Jelaine Kim meron pa lang siya 55 subscriber patulungan na rin natin siya lumagdag na rin tayo okay so going back ulit <laughs> ganito lang ang gagawin natin um, so actually I'm not expecting na magsasubscribe din sila pabalik sa akin um, pero basta sinubscribe sila at makatulong na rin ako kahit paano so this was si Adrian Anilaw YouTube so meron pa lang siya meron siyang 1.08 uh, um, na sa subscriber so um, subscribe natin so going back uh, si Mang Alicia Coral. So, meron siyang 40 subscribers. Subscribe. Ayan. Mga kapasok, isang mga Filipino vloggers. Uh, so, ko susunod natin? Uh, ito, hashtag Lumangyo. 10 months ago. So, meron siyang 1.85,000 subscribers. Hmm. Ah, ito daw, sorry. Ah, ito other vlogger siya. Dahil tayo sa Filipino vloggers talaga. Ito. Hmm, sino ba? Ito, Mark Pascual. Tignan natin. So, meron siyang 369 subscribers. So, subscribe tayo sa kanya. Okay, so, tingin ko dahil lang muna kasi mapapahaba ang ating uh, uh, ating part na to sa uh, ah, pagbibisis ng iba't ibang vlog okay so kanina um, nakita nyo na may mga ilan tayo mga sinubscribe sa at mga yung support Filipino vloggers na tag uh, so maraming mga small youtubers na nandun so halos karamihan na na nandun ay mga small YouTubers. So, now, of course, as part of uh, small YouTubers community, eh, sinubscribe natin sila. And, uh, although uh, I'm not expecting back na magsasubscribe din sila pabalik sa akin, pero hope it so, magsubscribe din sila. And, uh, para kumakasanay tulungan. Uh, so, and that's all for today uh, for this vlog for this channel uh, I mean na channel de vlog pala kasi yung channel eh sasabihin ko hindi na ako magpo-post mamaya pero uh, I can assure you na magpo-post ako mamaya nag-isip lang ako na kung topic uh, so sa mga hindi pa subscribe dito uh, feel free to share uh, click the subscribe button below and hit the notification bell para mag-updated kayo lagi sa aking uh, mga chat, mga post na uh, mga post. So, uh, wala na akong pwedeng masabi. And, uh, God bless you always. Stay safe, lalo na sa panahon ngayon, ECQ. So, today is March 30. Uh, so, ECQ, ang pangalawang araw, pangalawang araw ng ECQ. So, uh, ingat tayo guys. Ingat tayo sa COVID mahirap ang karamihan po sa COVID. Okay, eh, maraming salamat po. Again, stay safe. God bless you all.